Shalom Alechem. Combien devons-nous remercier Kadosh Baruch de tous les bienfaits qu'il nous donne Voilà, il nous a donné la terre d'Israël. Je suis ici à Ashkelon. J'étais dans la mer, bercé par les vagues. Il me revenu ces souvenirs d'il y a une trentaine d'années, quand j'avais l'occasion de venir comme touriste ici en Israël. Et quand toute l'année à Paris, je rêvais de ces moments où je pourrais venir et être ici à la mer c'est ici, à portée de main. On peut venir quand on veut. Et euh, parce qu'ici en Israël, tout est prêt. n'ai pas besoin de faire 300 euh, ou 500 ou 800 km ou prendre l'avion pour aller voir la mer. C'est ici, à trois quarts d'heure de Jérusalem. Baruch Hashem, c'est vraiment un cadeau. Toda à Kadosh Baruch de ce bienfait.